page et oublier cette fille. J'ai dû tourner la page pour ne plus revoir son visage et effacer toutes ces images qui me hantent. I'm. Um,